Приветствую, госпожа министр. Buenas noches, querido ministro. ¿Cómo estás? Все, все хорошо, за исключением вот э, последних э, наших проблем из-за нашего общего соседа. Nosotros eh, sabemos que viene del territorio ruso, obviamente no podemos identificar nada más, pero sabemos que viene de ellos y han estado en colaboración con Venezuela. Eso sí lo sabemos. Это, это неудивительно, вы же сами, вас- э, сами понимаете, где диктатура у нас заканчивается <laughs> на этом свете. Sí, claro, absolutamente todo el mundo. Y efectivamente el ministro tiene mucha más experiencia que yo en relación con sus vecinos. М, Да, это я. Но ну, э, я, во-первых, э, хотел сказать, что вспомните, ваш э, заместитель ваш приезжал к нам недавно. Мы еще до сих пор вас приглашаем на столетие нашей республики. Ждем вас. Э, наше продолжаем сотрудничество. Ваш контингент находится на нашей территории. и Мы, я помню ваш визит э, к нам. Sí, yo también. Nosotros estamos eh, muy contentos de poder de poder estar allí cumpliendo con nuestra obligación como aliados y como amigos de su país. Estamos muy orgullosos y, y muy satisfechos. Yo creo que eso lo sabe el ministro, pero se lo quiero reiterar. Porque así se ve efectivamente que los problemas que vienen de su vecino eh, nos afectan a todos. Es- Y, y- y este es un caso muy, muy, muy latente, muy palmario. Да, поэтому мы переживаем за вашу ситуацию в Каталонии. Вы должны понимать, что Мы готовы помочь в любой момент. И если вдруг произойдет какой-то радикальный э, всплеск там, мы готовы прийти на помощь. Bien, pues eh, eh, yo voy a mirar exactamente. Nosotros tenemos ahora, eh, sabemos de dónde viene, pero yo no sé si en el ámbito cibernético eh, ellos quizá en, en materia de, de, de, de redes sociales pueden tener más desarrollados algunos sistemas para poderlos э, eh, парализar a ellos. Я хотел по этому поводу поговорить. Я слушал ваше заявление. Bien. Я слушал ваше заявление сегодня по поводу декларации. Я слышал, что премьер-министр сейчас э, не особенно охотно говорит, что это была именно Россия. Но я слышал и ваше заявление. Я думаю, что вы настроены более уверенно, нежели более, более конкретно, чем премьер. Sí, eh, nosotros estamos, bueno, estamos seguros que el primer ministro fue más prudente, nuestro primer ministro, porque sabemos que viene de territorio ruso, pero no necesariamente no podemos garantizar que sea el gobierno. То есть у вас до сих пор нет доказательств, вы их не нашли, никакой связи? Todavía no, todavía no. А, ну, а вы не сотрудничали с э, партнерами? Eh, bueno, sabemos, sabemos eh, que algunos de los temas que han salido de allí luego han sido repicados desde, desde otros países, fundamentalmente eh, desde Venezuela. Eso sí lo sabemos. Pero yo eh, mm, estamos trabajando todos los días y vamos a tener más información. Y yo mañana tengo una reunión y luego llamaré al ministro para saber si nos pueden ayudar, si tenemos ya más identificados temas. Поддержку, по поводу поддержки можете даже не сомневаться. Я более того хочу сказать, что мне известны некоторые данные от наших соседов, которые нам удалось перехватить э, нашим спецслужбам. Поэтому я вам и звоню. Bien, entonces, eh, ¿cómo podemos hacer para poder tener, eh, cómo podemos eh, tener una interlocución más, más fluida para saber lo que ellos puedan tener? Да. Я просто хотел объяснить в общих словах. Я не буду сейчас никаких э, секретных сведений распространять по этому поводу. Я хочу сказать, что сейчас в Каталонии то, что нам стало известно, готовится сценарий по типу Крыма и Донбасса вот украинского сценария. Бар, именно в, в Барселоне. А сейчас множество туристов, которые были заброшены э, на территорию Барселоны отдыхать в качестве российских туристов – под видом российских туристов это в основном 50% военнослужащие российских спецслужб. El 50%? Ну, по нашим данным, да. Из того, что... Э, очень важно сейчас. Пуч э, демон, э, я не знаю, что вы планируете делать с ним, но с ним нельзя заигрывать, потому что это опасная история. Пуч демон уже давно работает на российскую разведку. Нам было известно даже его псевдоним в разведке, это Чиполлино. Поэтому я про... хотел бы, чтобы вы очень а, настороженно к этому относились. И если что, мы готовы поддержать вас перебросом нашей армии на территорию Барселоны в самые кратчайшие сроки. Ага. Bien, eh, yo voy, voy a hablar con el presidente, con mi primer ministro, y le voy a contar. Y yo lo llamo mañana por la mañana al ministro es muy importante para nosotros. ¿Desde cuándo saben, si saben eh, que tiene Puigdemont relaciones con, con, con la inteligencia rusa? Мы узнали об этом неделю назад, но мы пока проверяли информацию из наших достоверных источников. Эта информация частично попала нам от наших соседей Украины, и поэтому мы уверены, что она соответствует правде. Bien. Bien. Я уверен, я Bien. уверен, что сейчас необходимо действовать на опережение, пока не случился не случилось э, сценария, э, который происходил на Донбассе в Украине. Pues entonces eh, eh, yo voy a hablar con mi primer ministro y yo llamo al ministro mañana. Se lo agradezco mucho. Yo creo que tenemos la situación algo más controlada eh, porque, bueno, eh, también Puigdemont y todos ellos, yo creo que sus mentiras se están des- desenmascarando en toda Europa, pero es importante que se conozca toda la verdad. Я же думаю, что вы не сомневаетесь нисколько, что Пучдемон все-таки был все это время агентом. No, no, no, no, eso no, eso no tenemos, eh, no tenemos ninguna duda ahora, pero no sabíamos que lle- sabíamos que estaba tratando eh, todo lo que estaba haciendo, pero no que la relación fuera tan, tan, tan estrecha. Все, что нам известно, я вам дам больше информации при нашей встрече и через наше посольство в Испании. Bueno, muy bien. Pues yo llamo al ministro mañana por la mañana. И еще хотел сказать, Пучдемон сейчас может спрятаться в посольстве России. Claro, claro, claro, claro, claro, claro. Pues voy a, eh, sí, eso tiene todo el sentido. Pues, yo voy a trasladar toda la información que me da el ministro al primer ministro y si él eh, puede hablar mañana, yo le llamaría mañana porque tengo mucho interés en poder tener la conversación directamente y podríamos organizar un encuentro. И Russia Today. Russia Today это тоже огромная проблема, которой нужно бороться. Я думаю, что планируете их запрещать. Sí, Но что вы sí, планируете с claro, ними claro, делать? claro. No, no, todavía no, no hay ningún plan. Pero es verdad que sabemos que han estado actuando a través de Russia Today, sí que lo sabemos. Опасайтесь агентов, это моя просьба, чтобы не случилось то же самое, что на Украине. И опасайтесь скрытых агентов. Агенты ФСБ сейчас находятся везде. Недавно мне самому стало известно, что наш премьер-министр э, работает на КГБ с 70-го года. Ага. Мой водитель работает на КГБ 10 э, лет. А моя жена генерал ФСБ. Bueno, pues eh, eh, para mí sería muy importante poder tener un encuentro con el ministro. Хорошо. Я буду сейчас э, связываться с протоколом. И проверьте, пожалуйста, с вашего советника. Мне показалось, что у него есть русский акцент. Bueno, pues voy a verlo, voy a ver... No, no, no, no, no, no, no. Mi asistente no, no tiene, no. Mm. Но ну, я все равно просто рекомендую. Bueno, vamos a ver. eh, yo voy a voy a trasladarle a eh, a mi primer ministro esta información y en cualquier caso vamos a ver cómo podemos organizar lo antes posible o un encuentro nosotros o las personas que designemos para trasladar esta información. Yo tengo muchísimo interés. Тогда я завтра жду вашего звонка. Sí, es que se, se me ha cortado la comunicación a mí, lo siento. Не- No problem. А, жду звонка. Bueno, le estaba, le estaba diciendo al ministro si pudiéramos eh, tener eh, o una conversación él y yo, eh, yo me podría trasladar, o alguna persona de nuestra confianza que pudiéramos eh, enviar, porque yo querría tener toda la información posible y es muy importante poder desenmascarar ese tema, yo creo que a nivel europeo también, porque se ve de manera muy palmaria el intento de desestabilizar un país europeo y a la propia Unión Europea. Esto sería muy importante. Я согласен. Завтра наш э, посол тогда свяжется с вашим протоколом. Наш посол. Perfecto, perfecto. И наш премьер хочет пообщаться с вашим премьером тоже. Perfecto, pues yo se lo voy a trasladar ahora mismo, ¿de acuerdo? Окей. А, жду звонка. Eh, mañana lo llamo. En la mañana, muchísimas gracias. Все, всего доброго, доброй ночи. Извините. No, за- no, perdón por nada, muchas gracias. Thank you. Bien, eh, me- la pregunta de mi primer ministro es si el primer ministro de Letonia va a ir a Gotemburgo a la próxima reunión o va a ir el presidente de la República. Премьер-министр едет. Va a ir a Gotemburgo, Да, Готенбург. porque en ese caso eh, el primer ministro Rajoy estaría muy interesado, como él va a estar, eh, va, va, a estar allí eh, pasado mañana, en poder tener una reunión juntos y poder hablar. Это устраивает нас. Давайте сделаем, назначим встречу там. Fenomenal. Pues entonces yo le, yo he hablado ahora con mi primer ministro y él me ha dicho que entonces mañana llamará al gabinete del primer eh, ministro de su país, de Letonia, para a, a, arreglar las agendas y poderse y poder tener un tiempo de encuentro en Gotemburgo para ver toda la información. Хорошо. А премьер как-то реагировал на это? Sí, bueno, que está muy interesado, claro. Está muy interesado en poder hablar con el primer ministro de Letonia y trasladarle lo que sabemos nosotros y que él nos pueda trasladar a nosotros lo que saben ustedes. Тогда в Гетенбурге встречаемся. А, завтра передайте тогда примеру, что с ним попытается связаться при наш пример, но там не будет он не будет обсуждать э, конкретные детали, обсуждать а, общие, скажем так, планы. Eso es, muy bien, muy bien. Mañana la, por la mañana la, la oficina del primer ministro de España llamará a la oficina del primer ministro de Letonia para, para organizar allí en Gotemburgo el encuentro con motivo de la reunión. Muy bien. Con independencia de ello, quizá eh, nosotros podríamos hablar eh, mañana si yo tengo alguna información más que poderle trasladar. No problema. O si él encuentra o si él ve que sería más fácil, además de la vía de los primeros ministros, eh, que, es demasiado elevada, además de ella, que hay que hacerla tener otra otra vía de comunicación eh, más directa, eh, pero que fuera entre el ministro y yo. Конечно, конечно, конечно. У вас есть, я могу через помощника оставить свой мобильный телефон. Bueno, pues yo mañana directamente eh, llamo a su secretaría ¿eh? y después de, de, hablar con, después de que las, las dos oficinas de los primeros ministros hayan hablado, eh, vemos nosotros cómo lo hacemos. Y yo le llamo al ministro directamente. Pues yo tengo mañana una intervención a primera hora en el Parlamento y en cuanto la termine lo llamo. Ok, ok, Bien, thank you very much. Good night, thank you. night, thank, you, very much.